हेलो गाइस मेरा नाम है नीतीश जिन और आप देख रहे हैं टेक्नोवानी यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई भी एप्लो को कैसे बाईपास करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स किसी भी ऐप लॉक को बाईपास करने के लिए आपको एक अमेजिंग एक ट्रिक है जो आप क्रोम के ज़रिए कर सकते हैं वो आपको करना पड़ेगी तो ऐसा इसलिए आप कर सकते हैं अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है कोई भी आपको अपनी फाइल मैनेजर एक्सेस करने नहीं दे रहा है तो आप क्या उसके क्रोम से आप उसके ऐप लॉक ऐप लॉक को बाईपास कर सकते हैं इसको हम बाईपास तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें ऐप लॉक होगी गई ना तो हम क्रैक करें ना कोई हैक कर रहे हैं हम इसको ऐप लॉक के अलावा इसको यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा अपना क्रोम ओपन करना होगा जैसे मैंने अपना क्रोम ओपन कर लिया है अब आपको इसके सर्च बार में सर्च करना है file colon three time slash उसके बाद आपको लिखना है डी कार्ड जैसे मैंने लिख दिया डी कार्ड उसके बाद आपको सीधा सर्च कर देना है अगर आपके इसमें इंटरनल स्टोरेज है डी कार्ड नहीं है तो भी आपको डी कार्ड ही लिखना है उसके बाद सर्च होने के बाद आप देखिए आपकी एस डी कार्ड यहाँ पे ओपन हो चुकी है जैसे आप आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी एच डी कार्ड सब ओपन हो चुकी है इसमें फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है सब देख भी सकते हैं यहाँ पे देखिए जैसे कि कोई नोट्स का फ़ोटो था तो आप सब मतलब यहाँ देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक जरूर करें और इसको प्लीज़ शेयर भी कर दें और अगर नए हैं आप मेरे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को क्योंकि मैं ऐसी टेक रिलेटेड चीज़ें लाता रहता हूँ thank you and thanks for watching